Dlaczego ludzie są tacy, a nie inni? Dlaczego jedna część ludzi uważa, że jest dobra, mówiąc o drugiej, że jest zła? Dlaczego na świecie toczą się wojny na tle religijnym? Może by było lepiej, gdyby religia nie istniała? I Dlaczego każdy człowiek spiera się o swoje zdanie nawet wtedy, gdy nie ma racji? No cóż, pytań jest dużo, a odpowiedzi jeszcze więcej. Najciekawsze jest to, że każdy człowiek udzieli wam innej odpowiedzi na te pytania. A wiesz, Czemu tak się dzieje? No pewnie już słyszałeś o umiejętności posiadania własnego zdania. Każda osoba podająca się za mądrą lub ta, która jest mądra nie chwaląc się tym, bądź też mniej rozgarnięta w rzeczywistości, ma swoje opinie i na każde pytanie stara się odpowiedzieć po swojemu. Ty również od dziecka masz narzucane pewne zachowania, wierzenia, poglądy i morale. Każde dzielą się na te dobre i te złe. Zwróć uwagę na to, czy zdarza ci się popierać czyjąś stronę lub zachowania przez to, że ktoś inny tak robił i ty również naśladujesz tę osobę. Podświadomie to robimy i gdy nie uważamy, powoli nie mamy na to wpływu. Utrata kontroli nad naszą wolą kończy się tak, że nie jesteśmy sobą, możemy stać się kimś, kim nie jesteśmy. Straszne prawda? Po obejrzeniu tego odcinka do końca możesz się szczerze zastanowić, czy przez ostatnie parę dobrych lat nie zmieniłeś się? Jesteś taki sam jak dwa, 3, 15 lat temu, nie mówiąc o gimbusach, bo wtedy jeszcze ich na świecie nie było, <laughs> hehe, taki żarcik. Zmierzając ku puencie tego odcinka, postaram się wyrazić krótko i jasno. Odpowiem wam na jedno pytanie, ok? Ważne pytanie. Brzmi ono tak. Czym jest prawda? Wiecie jaka jest prawda? Prawda jest jak dupa. Każdy ma swoją.